साइन करेंगे करवट ले लो इस इस तरह हम्म। बस इसको मोड़ो ये सीधा करो सीधा छोड़ो इसको मोड़ो इजी Бридавкро. Остро. Добре, добра държави. Много се. Мичала си, да? Искам да. 좋아. ये वाला साइड टाइट है टाइट है हाँ ये हाँ कुछ प्रॉब्लम है मतलब वो एक्चुअली मैंने कल मथा सोना बना था और हम्म। आपने यहाँ के मसल टाइट हो गए काफी टाइट जॉइंट भी हाँ। सीसी में लेटो तो गर्दन बिल्कुल फ्री है चलो अच्छा स्लाइड में हल्का फुल्का खुद क्योंकि तो पावर नहीं है सर्दियों हम्म। तो में थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करता हूँ और कोरोना भी पहले भी मेरा आपको पता था ना यंग टाइम में मैं एक्सरसाइज करता था अच्छा बॉडी बिल्डिंग वगैरह का काफी शौक था हम्म। और अभी भी मैं थोड़ा बहुत फिजिकल वर्क करते रहता हूँ घर पर जैसे वो लाइक फिजियोथेरेपी मेरे को एक तो ये ये होता है हम्म। है ना बहुत वेरी गुड अच्छी बात है ये होता है और एक मैं अपनी तरफ से जैसे कमाल लाती हाँ, और एक ये दो तीन चीज़ें करता हूँ और अपना फ्री एंड एक्सरसाइज थोड़ा सा वर्कआउट हम्म। के लिए बॉडी ये सब करते रहता हूँ क्योंकि थोड़ा सा फिजिकल ताकि असल में कुछ लोड पड़े तो काम क्या करते हैं जो मैं मैं ये इंडियन मिलिट्री अकेडमी अच्छा फौजी है नहीं आधा फौजी हूँ I am I am civil अच्छा बट आधा डिफेंस आधा फौजी डिफेंस के लिए हाँ डिफेंस के लिए काम करता हूँ हाँ, अच्छा, ठीक है actually my doctor she is here she is working है तो मैं इससे आया हूँ अच्छा। सच से उसने बाबा को दिखा देती हूँ अभी हुआ ये जस्ट अभी हम्म। चार पाँच महीने से हुआ ऐसा नहीं था मतलब ये प्रॉब्लम तो है तो आप मैं बताया एक साल से चल रहा है एक साल से ज़्यादा हो गया मेरा मेरा नियरेस्ट जो वो है वो भी बोलते हैं प्लीज़ एक बार दूसरे डॉक्टर से भी कंसल्ट करो क्योंकि रेगुलर दवाई इज नॉट गुड बिल्कुल बिल्कुल आपने भी यही सजेस्ट किया योर डॉक्टर सर जो सच है जो सही हाँ, है वही बताया तो उन्होंने बोला एक बार सजेस्ट करो जैसे आप मेडिसिन दिन खाओ पर आप एक सजेशन जरूर लो तो मैंने आपको बताया था कि मेरे साले का सर्दू सर्दा ही इज डॉक्टर जेरिन M he is M in Sindhi तो उसके सदस्य ही हम काम करते हैं तो अभी मैंने उनसे पूछा था बोला मैंने इस दवाई इतने साल हो गए सुनने में डॉक्टर साहब ने पराठा टैबलेट खाता था माने रहता है हम्म। उसके बाद फिर मैं जब थोड़ा सा ठीक हुआ चार महीने बाद थोड़ा चलने फिरने का वो किया फिर मैं ऑन ड्यूटी हुआ हम्म। फिर उसके बाद से अभी तक मेरे पांच टैबलेट रेगुलर चल रहे हैं सवेरे दो रात को तीन हम्म। और मैंने सोचा यार कहीं अंदर कुछ गड़बड़ ना हो जाए दवाई से मैंने ना उसको आप तो जानते ही ज़्यादा हमारे से ज़्यादा तो मैंने सोचा कि शायद इससे कुछ साइड इफेक्ट उसको नहीं नहीं कुछ नहीं होगा आप लेते रहो वो भी डॉक्टर है उधर वो भी ऐसे वर्कर ही है समझो उधर उसका अपना क्लिनिक तो है नहीं तो अभी जाके मैं कंसल्ट करूँगा आपसे बिल्कुल पीछे क्योंकि आपने ये सजेस्ट किया तो मैं आपकी बात को गौर करूंगा उनका so thanks for watching this video like करें शेयर करें and follow us for more या ओके ओके थैंक यू मेरी बहुत ज्यादा अच्छी इंग्लिश तो नहीं है but I can talk English के हम तो हिंदी वाले लोग हैं हाँ, हाँ, हाँ। हिंदुस्तान में या आसपास सब नहीं लेकिन क्या कि अंग्रेजी हमारे यहाँ का अंग्रेजी का जमाना गया नहीं गया और एक्चुअली हमारे अकेडमी के अंदर क्या कि बहुत पूरा अंग्रेजी वाले है क्योंकि क्योंकि आप होता ना अंग्रेजी तो चले गए बट वो छोड़ गए अब वो जीसी कैडेट जो होते हैं ना जनरल कैडेट वो ऑफिसर साहब नो हिंदी अब देख लो चाहे किसी भी चीज में वो हिंदी जबान सबसे आगे सबसे अच्छा है नहीं एक्चुअल में होना ही चाहिए पर क्या है आजकल का आजकल का जो नया जनरेशन है दे इंग्लिश नहीं ऐसा नहीं है मैं भी नया जनरेशन अच्छा। इंग्लिश uh, की वैल्यू